제가 요새 쓰고 있는 스킨 로션입니다 알바 갑니다 이 뭐해 안돼 안돼 안돼 안돼 안돼 안돼 양념은 치킨입니다.

ございます唐揚げとライス大盛りですね830円ですレストは大丈夫ですかはいありがとうございます 작업하고 있습니다. 같이 일하시는 분이 이거 사주셨습니다. 菜いかぎむちと白菜ですね、うん、はい、1150円ですカードはございますか、はい、ちょうどお預かりいたします、レシートですはい、卵 韓国のよりなんですけど餅とさつがいもが入ってるちょっと辛い辛いです、はい、 <laughs> 袋一生で大丈夫ですか、はい、はい、ありがとうございます。드디어알바가끝났습니다 疲れ様でした。